assalomu alaykum men namangan viloyati uchqurg'on tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 33 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi informatika fani o'qituvchisiman men hozirda yosh kadr bo'lishimga qaramay viloyat va tumanda turli bellashuvlarda faol qatnashib kerakli natijalarga erishib kelmoqdaman ularga misol bu yilgi fan tuman olimpiadasida o'quvchi shogirdlarim bilan viloyat bosqichiga yo'l oldim yana onlayn olimpiadalarda yuqori o'rinlarni egallab kelmoqdaman bu yil karantin bo'lib onlayn ta'lim bo'lganligi sababli o'z ustimda ishlab informatikadan yangi video qo'llanma yaratdim prezidentimiz va xalq ta'limi vazirligi tomonidan olg'a surilgan innovatsiya bo'yicha robototexnikani rivojlantirishga men ham o'z hissamni qo'shishga harakat qilyapman unda tumanda ilk robototexnika to'garagini yo'lga qo'ydim maqsadim yetakchi davlat o'quvchilari o'quvchilari bilan raqobatlasha oladigan shogirdlarni yetkazib chiqarish o'zim ham faqat ta'limda cheklanib qolmay 1 million dasturchi va boshqa xalqaro tanlovlarda qatnashib sertifikatlarni to'liq olib kelmoqdaman men ayrim sertifikat va faxriy yorliqlarimni ko'rsatib o'taman ustoz ustoz hayotning mohiyatini tiriklikning eng birinchi asosi bo'lgan ilmni o'rgatgan mehr ummoni tomchilar ila qalbimizni sug'organ ko'zlarimizga dunyoni tiniq va shaffof oyna orqali ko'rsatgan muhtaram insondir siz nafaqat bugun balki bundan keyin ham hamisha qalbimiz ardog'ida yuragimizning eng baland sarhadlarida bo'lasiz Bizga bergan ishonchingiz, ilmlaringiz hamisha ezgulik yo'lida xizmat qiladi.